Добрий день, дорогі друзі! Арт-студія Єве Фландер вітає вас! Сьогодні ми вам даруємо дуже цікаву передачу і тема її звучить захоплююче. Полюби! Полюби це слово звучить як заклик, як звернення до всіх нас. А для чого? Про це ви дізнаєтесь, коли будете слухати нашу передачу. Друзі, будь ласка, дослухайте її до кінця, бо в кінці на вас чекає найкраще. Ви почуєте відповідь у пісні, яка має назву Полюби. А я, Єва Фландер, автор і ведуча програми, хочу розпочати її з пісні, з пісні молитви, яку для вас заспівають чарівні дівчата, сестрички Стецюк, Олександра, Лера і Василиса. Доле ж моя доле, доле віковая, Oh, cerqui. родина. To i Sena değil ти кріпкий, святий безсмертний, помилуй. нас. Боже мій, друзі. Це ж неймовірно, я так зачарована таким співом. І я вірю, що такі пісні це ліки для душі, і вони є скарбниця української культури. Ми дуже вдячні вам, наші любі дівчатка, і я прошу вас, як ви маєте бажання, то співайте свої пісні у кожній нашій передачі. Ну а ми, друзі, продовжуємо розмовляти на тему полюби. Полюби. Що це? Полюби, друзі, це дія. Це той стан, в якому сьогодні повинна навчитись перебувати кожна людина, яка живе на нашій планеті. Бо всі ми є любов, ми всі діти Бога. Тому зараз, мої дорогі, вже я, Єва Фландер, вітаю вас всіх піснею. Тільки любов. любов, як перлина, як квітка кохання, в душі розквітала завжди, щоб любов, як перлина, як квітка кохання, в душі розквітала завжди, тільки любов, любов, любов чарує мене завжди. Я бажаю вам, любі мої. Життя в любові розквітає, так хочеться, щоб на землі цю істину всі люди знали. Любов, любов є тільки ти, цю істину всі люди знали. Любов, любов є тільки ти, тільки любов, любов. мене завжди. Я бажаю вам, люди мої, щастя в любові знайти. Щиро Щиро всіх вітаю, щиро, щиро всім бажаю. Живіть на землі у мирі добрі, щасливі на рідній землі, живіть на землі, у мирі добрі, щасливі на рідній землі, тільки любов, любов, любов чарує мене завжди. Я бажаю вам, любі мої, щастя в любові знайти, тільки любов, любов, любов чарує. любі мої, щастя в любові знайти, тільки любов, тільки любов, тільки любов, тільки любов. Так, друзі, в нашому житті є тільки любов, і я бажаю вам, хай ця любов допоможе усім нам сьогодні здолати війну всі перешкоди, пройти і витримати усі труднощі, бо любов це неймовірна сила, а полюби це дія, це стан серця. І це наша перемога. І я повторю, що наша Україна своєю любов'ю до Бога і один до одного, і своїм вмінням любити здивує весь світ. Друзі, коли наш Бог створював цей світ, нашу землю, людину, і коли він завершив свою роботу, він Бог сказав такі чудові слова. Дуже гарно, як добре я попрацював. Я задоволений тим, що я зробив. Але більш за все мені подобається, як я зробив людину. Бо людина, вона є мій образ, моє дзеркало, моя краса і моя слава, моя суть, і я їй буду відкривати і розкривати себе. Я дам їй мою владу і вибір. Я дам їй силу жити своїми стандартами. І для цього я Бог даю людям мій заповіт. Мої правила і закони, і я навчу людей жити в любові і любити мене і один одного. Друзі, Боже мій, як чудово це відчувати, відчувати таку Божу заботу і таку неймовірну любов до людей. Спасибі, Господи! Друзі, розумієте, що ця любов знаходиться в серці Бога, і Він нас вчить теж так любити. І для вас звучить пісня, пісня серця. чарівниця, а для щастя надійне крило, пісня людям несе на солоду, пригортає, як мати завжди, дає радість і мудру свободу, пісня килих, живої води. серці палає і шепоче, прийшла вже пора. єднанні пізнати, у пізнати любов, урожай від кохання зібрати та для щастя посіяти знов. Пісня серця, мелодія з неба, слово Боже, то Божа любов. Вони завжди і кожному треба всяку мить, повсякчас знов і знов. серцем любові співає, а від щастя душа замира, О, святий дух у серці палає і шепоче прийшла, уже пора коли серцем любові співає, а від щастя душа замира, О, святий дух у серці палає і шепоче, прийшла вже пора. друзі, і я повторю, що любов це неймовірна сила, і ця любов живе у серці Бога, і вона хоче відкривати себе в наших серцях. А для чого? А для того, щоб наша земля була не полігоном для війни, а наша земля розквітала в любові, а ми і наші діти були щасливі. І для цього ми повинні навчитись і практикувати жити в любові, а стан полюбив, став би для нас усіх таким бажаним. І давайте всі разом скажімо Амінь. І повірте мені, друзі, що стан полюби завжди допоможе нам тоді, коли всім нам буде дуже боляче, дуже прикро. І я прошу вас, особливо в цей час не втрачайте віри, Бог завжди поруч. Він допоможе. Співайте, співайте серцем пісні надії, співайте мовчки, тільки співайте, беріть приклад у Бога. Беріть приклад у Бога, бо наш Бог він чудовий співак, він співак любові. Бог це наш соловей. І я не можу, друзі, себе стримати від бажання заспівати для вас свою найулюбленішу пісню пісню солов'я. Бо ця пісня є теж пісня молитва, де я співаю і де я хочу, щоб наша Україна, наша українська земля, наш народ почув в ній, що ж. Там нам усім говорить Бог. І я бажаю вам, мої друзі, хай завжди для вас лунають пісня і любов. пісню солов'я, ту, яку він по весні співає, пісні цій радіє вся земля і цвітінням Бога прославляє. пісня і любов, з піснею Господь дає здоров'я. Пісня серцю захисти покров, хто співає, той живе. йти. Квіткою є кожне немовля, а ми всі кохані Божі кити, завжди слухай пісню солов'я чарівного співака любові, що розквітла радість твоя у пісенні з Господом. Любов і дякую тобі, Боже, що дав мені можливість написати її. І підсумовуючи сказане, я хочу особливо підкреслити щось дуже важливе. Друзі, ми повинні шанувати Бога і Його заповіт. Друзі, ми також повинні навчитись жити в любові. Нам усім треба уважно слідкувати за тим, що ми говоримо Богу і один одному. Друзі, запам'ятайте, Бог своїм словом створив все. В слові є сила. В словах, які ми говоримо, є життя і є смерть. Обережно, друзі, пам'ятайте, що слово тільки підкреслює те, що ми відчуваємо в своєму серці. Тому, друзі, я звертаюсь до вас з великим проханням. Не вбивайте словами один одного, підтримуйте один одного словами любові, лагідними словами, поважними словами, словами любові, яка завжди намагається допомогти людині, а не втопити її. І я також бажаю вам, хай в ваших серцях завжди живе живе і співає любов, бо любов, вона єдина має сили по-справжньому нам допомогти здолати усі перешкоди, а серце, яке вміє любити, неможливо підкорити злобою. І я повторю: любов, вона завжди переможе, тільки любіть її і істину, і віддавайте її щиро від всього серця, всім людям на землі. Робіть це так, як як це робить для нас Бог. А стан полюби хай стане нашим найкращим бажанням, бо так любить робити Бог. Пам'ятайте, що ми його дзеркало. А з вами була я, Єва Фландер, і до нових зустрічей в ефірі. Як і обіцяла, в кінці передачі звучить яскрава пісня Полюби! терзайте молчанием сердца Миг недоверия, есть злобе услуга Это начало плохого конца И если больны мы другим невниманием То заражаемся злобою вновь Шаг к исцелению есть шаг понимания А полнота понимания — любовь забудь отдавать Полезно и красиво есть один лишь совершенный путь Жить любовью, благостной, милой Стань полезным для кого-нибудь Полюби кого только бремя Жалких упреков, влачимых судьбой Ищут сердца для открытости время Чтобы душа оставалась собой Всех утешением спешите украсить Слабых словами доверие поднять Всех ободряйте, чтобы искренность ваша Их торопилась любовью обонять Обнять полезным для кого-нибудь Полюби кого-нибудь все силы в суете житейской Не забудь отдавать Полезно и красиво есть один лишь совершенный путь Жить любовью благостной, милой Стань полезным для кого-нибудь Полюби кого-нибудь слова и гордости камни Ваша любовь превращает цветы Тяжести нет, что любовь не поднимет Нет и того, что любовь не решит Меры то и нет, что любовь не обнимет Нет и того, кто в любви согрешит Нет и того, кто в любви спешит Стань полезным для кого-нибудь полюби Кого-нибудь все силой в суете житейской Не забудь отдавать Полезно и красиво есть один лишь совершенный путь Жить любовью благостной милый. Стань полезным для кого-нибудь Полюби кого